නංගුවා දන්නවද? හරි? ඈ. ඔයා ලස්සන කතා කරන කතාව පොඩි නිසා මම මේ කතාව කියන්නම්. ඔන්න මේක බොහොම වටින කියන කතාවක්. හරිද? හ්ම්. ලෝක ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට පළවෙනි වතාවට එකන අවුරුදු අනූහත්තරක තරඟ ඉතිහාසය තුළ මේකප් එකක් නැතුව ඔවු තරඟ කරලා ලෝක රූරජින තරඟයෙන් හරි කිසිම මේකප් එකක් නැතුව අඩුම තරමේ ඔයා ඔය මේකප් කියලා ඔය දාගෙනන නානා ප්‍රකාර තරුව පිටුල දෙන ඔයා ඇවිල්ලා මේකප් නෙමෙයි ඔය පාම් පිට මම පාම් පිටි ගත්තාම මොන ඔයිට ඉලස්සන හරිද හරිද ඒ වගේ කිසිම මේකප් එකක් මොනවත්ම නැතුව හරිද රූ රජින තරංගයකට තරං කරලා ඊළඟ වටයට යන්න සුදුසුකම් ලැබපු ඔන්න තරුණියක් බිහි වෙලා තියෙනවා බිහි වෙලා තියෙනවා මිස් ඉංගලන්ඩ් රූ රජන තරන්ගේ තමයි මේ හරුණය තරුණිය මේ විදි ඉළඟවට සුසකම් ලබල තියෙන්නේ ලොකු ජයග්‍රහණයක් බින්දුවකවත් දශමයකවත් අඩු තරම පාප්ප ටිකක්වත් මුණගා කරනෑ පාප්ප ගන්න පොටි නිදාන් පොටි පාප ගන්නත මොනද බංගර සුදු පාට හමදාම ඇවිල්ලා මෙතන උදේ පාන්දර උලන්නේ තියාගෙන ඕනේ. අපි නන්නේ. ඒ පාප නෙමෙයිද? ඒ මම මෙච්චර කලින් නැගිටියේ පාප කියලා නේ අර සුදු පාට තට්ටුවක් ගාගන්න. නැසුරල් බියටියකට මංගිතකට පාප්ප ගනවා කිලෝයා හරිද මෙලිසා රව් යාගේ වයි සවුරුදු විස්සයි හරි ඔන්න එයා ඊළඟ වටේට සුසුකම් ලැබලා තිනවා අවුරුදු 94ක තරඟ ඉතිහාසයේ කිසිම මේකප් එකක් නැතුව තරඟ කරපු පළවෙනි රූප රැජින පළවෙනි රුවැත්ති රූප රැජින කියන්නේ බෑ තාම වෙලා නැහැ නේ පළවෙනි රුවැත්ති ඇය ඇත්තටම හරිද ඇතින් මේ බාණ්ඩකු ලස්සන නෑ දැත්තට මේ ලස්සන මේ බාන්න ඉතින් මේ ගැන ඔයාට කියන්න මේ විදියමයි මමත් මේ කප් නැතුව මීට පස්සේ මමත් දාන්න නෑ අප්පා මේ විදි එයාට පුළුවන් වුණා <laughs> එතකොට දන්නවා